ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਾਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭ ਗਈ ਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਹੈ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਆਸੇ ਰੋਵੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡੇਢ ਦੋ 300 ਰੁਪਈਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 500 ਦਾ ਬੱਜਾ ਏ ਉਹ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕਾਲ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਜਨਾਬ हेलो हेलो हाँ जानू आज क्या बनाया है जहर बना हुआ है तू खा के सो जाई है लेट आवेगा राती भाई साहब हाँ जी और मैं अपनी बीवी को बड़ा ही तंग आ गया वा बड़ा ही तंग आ गया वा ते मेनू कोई इंज का आइडिया दियो कि मेरी ओरे कोलो जान छोटी है वाकई तो तंग है ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾ ਓ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁੜੀ ਚੱਕੜੋ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਯਾਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕਾ ਤੋ ਦੇ ਹੋ ਓਏ ਯਾਰ ਬੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਸੀ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੇਲੀ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਥੜੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ <laughs>